اوس ماستر بیاندہ بہر کل و دام أتھۍ منٛز چھُ أمِس سوری یہِ دسرخان درامک اس شالس آم ہاٹس تھے نا ژٕ دِ مےٚ عرفان تٔمِس کوٚر نہٕ پَتہٕ برداشٕے سُہ اوس پَتہٕ بیٚنہِ ہُنٛد گژھان بٲے سُنٛد گژھان ییٖتِس کالَس سُہ مورکھٕے موٗلی وۄنۍ اوس مےٚ عرفان صٲب زینان کَران سُہ تہِ مورکھ وۄنۍ موٗلی وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ سہارٕے کِہیٖنۍ